ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುನಂದ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಟೊರೆಂಟೋಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಟೊರೆಂಟೋನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಮೂವಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಚ್ಲೆಸ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಥರ ಮೂವಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಮೂವಿನಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅವರು ನೇಚರ್ನ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮೂವಿನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಟ್ ನಂಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಏನಂತಂದರೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ನನ್ನ ಮಗನ್ ನನಗೆ ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ ಮಗನ ಹೆಸರು ಅಮೋಘ್ ಅಂತ ಈ ಮೂವಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಮೋಘ ವರ್ಷ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಅಮೋಘ್ ಅಂತ ಕರೆದು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾವೆಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನನ್ನ ಮಗನ್ನೇ ಪುನೀತ್ ಅವರು ಬಾಯಿಂದ ಕರೆದ್ರು ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ it's a very good opportunity for the Mysuru studio ಅವರಿಗೆ thank you very much movie ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕನ್ನಡದವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಮೂವಿ ನೋಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಪುನೀತ ಪರ್ವ ಆಚರಿಸಿದ್ರು ನಾವು ಈ ಮೂವಿ ನೋಡಿ ಪುನೀತ ಪರ್ವ ಟೊರೆಂಟೋನಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಈಗ ಈಗ ತಾನೇ ಜಸ್ಟ್ ಗಂಧದ ಗುಡಿನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ತುಂಬ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಎಮೋಷ್ನಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಾತೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ but only one thing that Appu sir ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಸರಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಡತ್ತೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆಗ್ದಿದ್ದಾರೆ at least at last we could see him But the last scene was really, really very emotional. It's very touching. We really miss you, Appu sir, and Appu forever. Love you, sir. ಈಗಷ್ಟೇ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಚೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಇದೊಂದು ಮೂವಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ಅಪ್ಪು ಅವರ ಜರ್ನಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಪು ಅವ್ರು ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಈ ಫಿಲಮ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ ರೀತಿನೇ ಬೇರೆ ಅವ್ರು ಇಲ್ದೇ ಇದನ್ನು ಅವ್ರ ಜರ್ನಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಮೋಘ ವರ್ಷ ಅವ್ರ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ನರೇಶನ್ ಅವ್ರು ಇವರಿಬ್ಬರೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜಾಗಗಳಿದೆಯಾ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಇಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಅಪ್ಪು ಅವರು ಇದು ಸೇಫಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾಗ ಒಂಥರ ಹಿಂಸೆ ಆಗುತ್ತೆ ಶುಡ್ ಹಬ್ ಬಿನ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತ we miss you Appu sir thank you for this wonderful journey wonderful movie for us thank you Karnataka Ratna doctor Puneeth Rajkumar ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಜಲ ನಮ್ಮ ನಾಡು ಭಾಷೆ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇದನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅಪ್ಪು ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಮಾನವ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದೇಶನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಈ ಒಂದು ಅನುಭವನ ಅನುಭವಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಶ್ವಮಾನವ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವರ ಆಸೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಈರಿಸಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಆದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು ಒಬ್ರಿಗೊಂದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋಣ let's go together sir he lived like a king he is a king and will always remain a king ಜೀವನಾನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು how to live life king size ಇವರೊಬ್ಬರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ there is no other words ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಬಂದಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಅಂತ ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ we are very proud to be Appu fans thank you review ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟು ನಮಗಂತೂ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅವರು ಅವರೊಂಥರ ದೇವತಾ ಮನುಷ್ಯ ಅವರು ಸೊ ಬಟ್ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕೊನೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವರು ಅಭಿನಯಿಸಿದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಮುಂಚೆನೇ ನೋಡಿದರು ಅವರೇ ಮುಂಚೆನೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಸೀನ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸು ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಒಂದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಅವರು ಕನ್ನಡದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಒಬ್ಬ ದೈವ ಮಾನವ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ಯಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅತ್ ಆ ಥರ ಮನುಷ್ಯ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಲೇಬೇಕು ಗಂಧದ ಗುಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಕಾಂಟ್ ಇವನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಅಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಸೊ ತುಂಬ ಒಂಥರ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ is it safe is it safe ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ but on screen this is is last movie so ತುಂಬ ಬೇಜಾರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಯಾವತ್ತೂ ಅವರು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ ಮೂವಿನೂ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ but over all it's a very nice movie kids friendly ತುಂಬ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟೇ ವಿ ಮಿಸ್ ಯು ಅಪ್ಪು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ರಿಯಲಿ miss you Gandhada Gudi over all a very good movie ಯಾವಾಗಲೂ ಅಪ್ಪುನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು ಫಿಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಫಿಲಮಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬಟ್ ಇದರೊಳಗೆ ತುಂಬ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅಮೋಘ ವರ್ಷ ಹೆಂಗೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ನೋ ಅವರು ಅಪ್ಪು ಜೊತೆ ನಾವುಗಳೂ ಅದೇ ಥರ ಒಳ್ಳೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು ಅಟ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಏಜ್ ತುಂಬ ಅವ್ರು ಏನೇನು ನೋಡಬೇಕು ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ and looks like this is is last dream ಪಾಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಿದ್ದಾರೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತೀವಪ್ಪ ಹುಷಾರಾಗೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಹೋದರು ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು but ya very very very nice movie and of course we miss him a lot over all wish a very great success for this first Appu ನೋಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಎಮೋಷನಲ್ ಆಯಿತು ವಿಶ್ವಮಾನವ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಮೂವಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೆಸೇಜು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮೂವಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ we get lot of knowledge new information it's a great movie every one should watch and ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ a of new uh, new information. Heard uh, we of uh, uh, ಬೆಳೀತಾ ಓದ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ಈ ಮೂವಿ ನೋಡಿದಾಗ very nice well journey everybody should experience thank you movie ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟು ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸಿರೋದು ಮತ್ತು ಆ ಸೀನರೀಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ವಿತೌಟ್ ಮೇಕಪ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ರು ಅದೇ ಥರ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಸರ್ತಿ ನೋಡುವಾಗ ಅಷ್ಟು ಅಳು ಬರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ವೆರಿ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೂವಿ ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ತಾನೇ ಮೂವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ತುಂಬ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಆಯಿತು ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇನ್ನೂ ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಯಿತು ಬಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ನ ನಾವು ನೋಡಿ ಅವರ ಖುಷಿಪಟ್ಟಿದ್ದ ರೀತಿ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಅದೇ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ ಸೇಫಾ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಸೇಫಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಣ ಭಯ ಇತ್ತು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು Uh, thank you so much, Appu sir, uh, for showing this uh, amazing journey. Thank you so much. You are always with us. Thank you. Appu, ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ದುಃಖನೂ ಆಯಿತು we miss you, Appu love you hi movie ಈಗ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಮೂವಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆಚೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ತುಂಬ ಇಮೋಷ್ನಲ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಖುಷಿನೂ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಂಕಟನೂ ಆಯಿತು ನೋಡಬೇಕಾರೆ ಬಟ್ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು it was a very emotional moment for me to watch this movie ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು I I really really miss Appu Appu sir we all miss you we love you and I hope you come back to us very soon thank you very much Sandesh ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಆದ್ವಿ ಈ ಮೂವಿ ನೋಡಿ ಅಪ್ಪು ಅವ್ರು ಹೇಗಂದರೆ ಅವ್ರು ಚಿಕ್ಕಲಿಂದ ಅವ್ರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅವರ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಪ್ಪು ಅದನ್ನು ನನಗೆ ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸಲ್ಲಿದ್ವಿ ಆಗ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಏನೇ ಮೂವಿಗಳು ಬಂದ್ರೂ ಅದನ್ನು ನಾವು ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಇದೊಂದು ಇದು ಮೂವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈ ಗಂಧದ ಗುಡಿನ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಾಡಿದ್ದಂದರೆ ಎಂಥ ಅಂದದ ಚಂದದ ನಾಡನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನಗೆ ಕಾಡ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತುಂಬ ನಾನು ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಆಗೋದೆ we really miss you Appu sir thank you thank you Appu sir for showing me all place in India next time ನಾನು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜೀವ ಜೀವನ ಜೀವಂತವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿನ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಈ ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಚಿತ್ರನ ಬಂದು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ನಾನು ಪ್ರಮೋದ್ ಅಂತ it's not a movie it's an experience movie ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನೇಚರ್ ರಿಸರ್ವಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಗೊತ್ತಾಯಿತು seventy types of snakes dancing frogs ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು wish you Appu wish I could see you again Mysuru studio house for bringing this movie to Canada and making us relive all our childhood memories thank you again thank you ದುರಾಸೆನ ಬಿಡಬೇಕು ಸಹೃದಯತೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಕಾಡನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂದೇಶನ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸಹೃದಯ ಎಲ್ಲ ಸಹೃದಯತೆ ಇರೋರಲ್ಲೂ ನಾವು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಖಂಡಿತ ಸತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಂಥ ಸಾವಿರಾರು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಮೂವಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕನ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುನೀಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಮೂವಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಮೂವಿ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಸೂಪರಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಸ್ಥಳಗಳಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ದು ಕೊನೆ ಮೂವಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಮೂವಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆನೆ ಆಗಲಿ ಆ ಚಿರತೆನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿರೋದು ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸಪ್ ಶಾಟೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದೊಂಥರ ಅಡ್ವೆಂಚರಾಗೇ ಅನಿಸ್ತು ಅವರ ಕೊನೆ ಮೂವಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಪುನೀತ್ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರು ಈ ಲಾಸ್ಟು ಮೂವಿ ಅವ್ರದ್ದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಪ್ಪದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ thank you Gandhada Guri Tumma Chanagito. You have to run a lot to make all the animals safe. Um, I love you Puneet Rajkumar, I miss you. I hope you're in a better world. Um, yeah, uh, the movie too Tumma Chanagito. Um, you have to make sure the animals are safe in the forest. You have to make sure all the crops are healthy. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು I miss you bye hi first of all Appu we miss you a lot ನೀವು ತೋರಿಸಿರೋ ಈ ಮೂವಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ನಾಗರಹೊಳೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಖಾಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಳ್ಳಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡೆಕ್ಕನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಾವೇ ಸ್ವತಃ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ದಂಗಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇರಿ ಹೇಗಾದರೂ ಇರಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಇರಿ ನಮಸ್ತೆ ಫಿಲಮ್ ಇವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದು ಇಲ್ದಿರೋರ ಥರ ಬದುಕೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿಯಾಗಿ ಜೀವನನ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಕ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ನಮ್ಮ ನಾನು ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ but I think hats off to him may rest may God bless him and rest in peace come back soon Appu thank you so much bye ನಮ್ಮ ಪುನೀತ್ uh, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡದ ಬಂಧುಗಳ ಹೃದಯವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತೆ ಅವರ ಕಾಳಜಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಇಡೀ ನಾಡಿನ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕುಲದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗಿದ್ದ ಕಾಳಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ ಅವರು ಅಮರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮಗನ್ಸುತ್ತೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪಿಕ್ಚರು